бір үйге келін болған апалы сіңлілер соңғы бөлім айналадағыларға қызық керек қой қашанда Мұнау жаңалықтан хабардар болған ағайын туыс қызық көрейін дегендей қол шапалақтап қолдап шыға келді үш апалы сіңлілі бір үйде қалай келін болады екен деген өзгелер ерекше той көргісі кеп барады үлкендер жақ яғни құда құдиға арнайы жолығып бұл мәселені әбден талқылады екі жасты ортаға алып қол ұстасып алған беттерінен қайтпай отырып алған ерлан мен жұлдыз өз сезімдерін дәлелдеп шырылдап әлек мен бәрібір жұлдызға үйленемін сіздер қолдамасаңыздар басқа жаққа кетеміз қол ұстасып деген ерланның сөзін қыз да қайталады құдағи пешенемізге жазған екен сіздің үш қызыңыз бар аханмен бірге менің төрт ұлым бар үш қызыңыз үш ұлымның жүрегін иеленіпті тағы да бір қыз туыңыз енді кенже балама төртеу түбіл болады сонда деп күлген салиха апа құдағиының кезекті қызына тағы да құда түсті сонымен барлық рәсімдер жасалып кезекті тойда өтті тойдың негізгі шығынын ахан мен құндыз көтерді сіңлісінің бақыты үшін құндыз әпке барын аямады ал айдай шеке басы тырысып бір қабағы ашылмай ақ қойды амал жоқтан көнді үй іші оларды түгел қолдаған соң көпшілік бұл жағдайды талқылап беттерін шымшысып жүрді тойда ал ерлан мен жұлдыз бақытты арты жақсылық болсыншы әйтеуір бұл жағдай бәріне ұнап жатса да маған ұнамады деген ойына тұншығып айдай жүрді тойда өтірік күліп тойдан кейін жас жұбайлар құндыздың үйінде тұрып жатты жұлдыз әпкесінің баласында қарап үйдегі бар тірлігін де тілмен жалағандай етіп тап тұйнақтай етіп отырады әпкесі сіңлісін сырттай ақылы оқуға да түсіріп қойды екеуі бірінің жағдайын бірі түсіне. аралары бұрынғыдан да жақын болып кетті бауырлардың ерлан да аханның қолына жұмысқа тұрған тірліктері ел сүйсінерліктей өрбіп жатты бұл екі отбасының алайдайдың ішкі түйсігі бекерге қарсы болмапты ғой екі сіңлісінің де бұл отбасына келін болып түсуіне бұл әулетте өзінің орны жоқ екенін білдіріпті ішкі түйсігі өзінің отбасылық келіндік өмірі қысқарып келе жатқанын сездіріпті ау жайсызданған жүрегі алты жыл қыз жігіт болып жүріп бір бірінсіз өмір сүре алмайтындай болған нұрлан мен айдайдың отбасылық өмірлері ұзаққа бармады өкінішке орай өзінің жүкті бола алмай жүргенін алға тартып нұрланды орынсыз қызғана беретін сабырсыздығы айдайды бұл әулеттен амал жоқ алыстатты екі сіңлісі жылма жыл қара домалақтарды дүниеге әкеліп жатқанда бұл күйеуімен бірге ем іздеп тентіреп жүрді Нәтижесі шаралар жүйкеге де салмақ сала бастады уақыт өткен сайын бала жайында тақырыпты айдайдың өзі бастап артын жанжалға айналдырып жіберетін жиі маған үйленгеніңе өкініп жатқан шығарсың анау пәленшеге де осы уақытқа дейін көп балалы әке болып отырар ма едің деп қайдағы жоқты айтып аузы жабылмайтын болды екеуі де денсаулықтарын тексертіп еді бәрі орнында үміт бар бірақ ұзақ күтуге айдайдың шыдамы жетпейтіндей неге мазасыздана береді әлде нұрланның құшағы салқындап бара жатқанына жаны ауырып жүр ма айдай өз өзін түсінуден қалып барады сен мені бұрынғыдай жақсы көрмейсің жылы сөздеріңді айтпайсың мені сүймей қалдың ба тағы басқа сөздермен күйеуін түйреп алмаса айдайдың басы ауратын болды келіншегінің ызыңынан шаршаған нұрлан да өз үйінен қашатын әдет шығарды оның да жұмыстан келмей қалуы үйде болмауы көбейіп кетті солай ғой қыз кезінде махаббатқа мас болған айдай отбасылы болған соң да өміріміз дәл осылай сезім әуеніне иілтіп тұрады деп ойласа керек ертелі кеш күйеуіне сүйім сені сүйіктім деген сөзді есте беремін деп ойласа керек бар тірлікті шетке сырып қойып тек қана мұның көзіне қарап отыра береді деп күтсе керек олай емес қой тұрмыс түйткілдері махаббат әуеніне балқып жатқан сезімдерді кейде түртіп қалатыны бар емес пе бір біріне ғашық болған қыз жігіт бас қосқан соң ертегідегідей бәрі өздігінен орын алып бақытты бола салады деген қияли ойда айдайды құртып бітті отбасы болған соң тіршілік ағымы бөлек емес пе күйеуінің кейде көңіл күйі түсіп келеді жұмыстан кейде ойға алған тірлігі дұрыс жүрмейді сондай кездерде келіншегінің бетіне қарап махаббатым менің деп қойып қалай қамсыз отыра береді нұрланның да мінезі шыж быж бірден көтеріліп тез басылады түсіне қоятын айдай бар ма сыңсып жылап ол жатады теріс қарап иә нұрлан да келіншегінің қыз кезіндегі биязы мінезін әдемі келбетін аңсайды күннен күнге тілі ұзарғанымен қоймай өзіне де күтім жасамай толып бара жатқан жарын бұл танудан қалған бірін бірі аңсап бірін бірі қалап тұратын алғашқы кездегі сезім алауы уақыт өте бәсеңси берді тағы бірде болмашыға бұртиған айдай кетемге салып киім кешегін жинап төркініне тайып отырды бұл кезде екі сіңлісі де әпке бетін бері қарату үшін әбігерге түсіп ақ бақты айдай алған бетінен қайтқан жоқ өр көкіректікке салынып нұрланның келуін күтті ал өзінен өткен өр көкірек күйеу ат ізінде салған жоқ кеше ғана тұрмысқа шыққан кіші сіңлісі жұлдыздың өзі отбасы болған соң ұрыс керіс болып тұрады Бізде ерлан екеуміз ұрсысып қаламыз бірақ артынан түк болмағандай сөйлесіп кетеміз сіздерге еш түсінбей ақ қойдым деп ақылын айтқанда айдай ерегісе түскен өзінен кіші сіңлілерінің айтып жатқан ақылына намыстанып өз ақылдарың өздеріңе мен ажырасамын деп айтып қалғанын да байқамай қалып еді жақсы сөз жарым ырыс неге айтты екен бұл сөзді ажырасып тынды ғой ақыры нұрлан екеуінің перзентті бола алмауы бір біріне илікпеуі оларды екі жағаға жетектеді сонша жыл тек соның ғана көзіне қарап отырғандағы көрген рахатым осы ма нұрлан деп өлетін болдым өзімді де ұмыттым мен өзгеремін өзіме күтім жасап жұмысқа тұрамын деп бекінген айдайды алған бетінен әке шешесі ата енесі сіңлілері де қайтара алмады ал нұрлан мен оған кет деген жоқпын отбасы керек болса өзі келеді деп жүре берді мұның бәрін айтуға жазуға оңай болғанмен басынан өткеріп жатқан олар үшін тіптен қиын еді бір ай үйінде езіліп еңіреп жатқан айдайдың көз жасы таусылғанда басын көтеріп жаңа өмірге қадам басты Махабатын жүрегінен суырып алып еркіне жіберу оңай болмады оған десе де ортада бала болмаса бірге өмір сүре алмайтынын уақыт өте түсінді кез келген әңгіменің ұшы осы тақырыпқа тіреліп оған перзент сыйлай алмайтынына қорланып көрінгеннен қызғанып өмір сүргенше ажырасқаным дұрыс деп шешті ешкімнің ақылын тыңдамады бір үйдің ұл қыздары қабаттаса бас қосқандықтан үлкендер жағы қиналды әсіресе шырпыр болған сіңлілерінің де күйіп піскені айдайдың шешімін өзгерте алмады өкінішке орай төркініне келген ол бірер айдан соң мамандығы бойынша жұмысқа кіріп алып бірден жаңа өмірін бастап та кетті жаңа орта оған ұнады тез тіктелуіне жақсы әсер етті үйде күйеуінің қабағына жаутаңдап отырғаннан әлдеқайда жақсы өзі солай ойлайды табыс тауып еркіндікті бір сезініп қалған айдай күндер өте бұрынғы өміріне қайта оралғысы келмейтінін сезінді жеңілденіп қалған сияқты тіпті біраз уақыттан кейін кешірім сұрап күйеуі келгенде де бұл бас тартты біз осылай алыстан сыйласып жүре берейікші мүлдем жүз көріспей кете алмаймыз ғой ортада бас қосқан бауырларымыз тұрғанда бәрі-бір кездесеміз бір бірімізге тілекші болып қала берейік сонда да саған еш өкпем жоқ деп шығарып салды нұрланды оның ізінен қарап тұрып іштей сені перзентсіз қалдырғым келмейді басқаға үйленсең әке бақытын сезінерсің мүмкін деп ойлап тұрды нұрлан өзін қор сезініп барады саған ана бақытын сыйлай алмағандықтан маған көңілің әбден суып біткен екен қайтем енді басқаға тұрмысқа шықсаң ана бақытын сезінерсің бәлкім деп жүрегі жылаған оның да кетуі тез болды осылайша алты жыл махаббат айдында серттесіп жүрген ғашықтардың отбасылық өмірлері ұзаққа бармады бірін бірі сүйіп қосылғандықтан керемет өмір күтіп еді екеуі де үміттері ақталмады қыз жігіт кезіндегі идеал бейнелерін отбасылық өмірдегі шынайы болмыстары таптап ұштасқан армандары ұзаққа бармай оп оңай үзіле салды осылай ал бір екі рет қана кездесіп бас қосқан ахан мен құндыздың арасында алғашқыда олардікіндей от сезім болмап еді бірін бірі өзара түсінісетін бірінің бойынан бірі керемет қасиет іздемеді олар бірін бірі бар болмыстарымен қабылдады түсіністі түсінісу жауапкершілік бауыр басуға жалғасып бұл күнде бір бірінсіз өмір сүре алмайтындай халге жеткен төрт перзентті тәрбиелеп отырған әулеттегі ең сыйлы өнегелі бақуатты отбасы осылар адам болмайды құндыз мынау мінезімен ұзаққа бармайды ажырасып кетеді деп қақылдап қойма еді айдай ниет қой алдымен ниеттен сөз туады сол теріс ниет айдайдың өзінің отбасылық өмірін жұтып тынды ма екен кім біледі әйтпесе айдай келін болып түскенде пысықтығымен елгезек мінезімен үлгілі келін атанып еді алғашқы күннен бастап жұрт оны өз келіндеріне үлгі ететін ал құндыз кердеген мінезімен тірлікке олақтығымен өсектің астында қалған олардың үй тірлігін дөңгелетіп отбасы болып кететіндеріне тек айдай ғана емес ағайын да сенбеп еді ерлан мен жұлдыз бірін бірі сүйіп қосылды бірақ бір бірінен көп нәрсені талап етпей бірін бірі кешіре біледі қандай жағдай болса да оларда екі перзент тәрбиелеп отырған бақытты отбасы жақында баспаналы болып та үлгерді аханның көмегінің арқасында арадан екі жыл өткенде нұрлан өзгеге үйленді оның келіншегі ұл босанып жатқанда айдай да тұрмысқа шықты көңіл жарастырып жүрген жігітінен ол жүкті болып қалып еді айтпақшы ортада бауырлары тұрғанда олар той жиындарда жүздеседі амал жоқ бір біріне құда құдаша деп қойып қағытып әзілдесіп отырады жауласқан жоқ бір біріне тілекші себебі екеуі де екі жақта өз бақыттарын тапқан еді бір үйге келін болған үш апалы сіңлілінің өмірлері осылай орын алып еді кей жандарды кей жағдайларда мақтауға да даттауға да асықпау керек екенін маған да ұқтырған болды бұл оқиға автор бибі мерген әңгіменің соңы баршаңызға рахмет аман болайық кезекті жаңа әңгімені жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп алыңыздар